今日は湯豆腐ですバカあっちあっち今日すごく寒くなりましたねもう朝が暑がりの僕でさえ寒いという感覚でしたねなので今日は湯豆腐食べますうわうわいただきます あっ ああ、先生。ごう、告。ってな感じでね、湯豆腐を食べていくわけなんですけども、湯豆腐はね、子供が昔に立ったら嫌だったな今はね、大好きなんですけどね、こういうの多いですよね。子供の頃嫌いで、大人になってから好きになるっていうね。 したら、軽度ごく初期の電気大肥大症って言われまして、ああ、やだやだ。今年の病気だもんね。 まあ幸い、転入線や暴行に我慢はなかったんですけどね、 大丈夫で飲み会があったんですよ最初は僕は焼酎芋さんとトッキングしてまだ時間あるな3時頃かな時間あるなってことでいっぱい飲んでいこうということになりまして大丈夫かあんまり分かんないでしょうねそしてうろうろ動いたら の一軒よそなホルモン焼き屋あったんですよやってるのかやってないかわかんなくて翔ちゃんと二人してやってるのかな撮影していいのかななんて喋りながら見てたらマスターがこっち来てどうぞって言ってくれたんで店入ったんですけどね正解でした チャンプをいただいたんですけどもうまいのすんげえうまいゴーヤの癖が全くなくてむしろうまみが出てるんですよねゴーヤチャンプゴーヤチャンプができました本場の匂いがすごい匂いするゴーヤチャンプ550円これはいいわ早速食べてるな うちのような味苦くもなく甘くもなくすごいおいしいで、バイバイ。 さっきの沖縄のゴーヤーチャンプルもすごい美味しくてたんですけどもねこのホルモンも今からいただきますどうですか バッチリ

らしです勤務んでちょっと食べてみます大正ホルモン激うままだまだ行きますよ ごいなと思って規模なんかめっちゃ回ったですよそこでまたらふく飲んで食べてお勘定してそろそろ合流の時間かなってことで店を出たわけなんですよねお店の名前がウーバーゴでなんです コンサートもあっみんなめっちゃ盛り上がりましたよびっくりするぐらい 3時にしたメンバーが名古屋のすずさんとマーピョンと小中いもさんとジャズシンガーのケイコさんと視聴者のまみ姉さんでした時間なんて暑すぎるもんでねほんとすぐ過ぎちゃいましたよ 本当いいお店紹介してもらいましたまあ詳細についてはググってください大正区の車御膳と抹茶ちんです特にまっちゃんはねちょうど店入った時にマスクの紐が切れちゃったんですよ まあどうしようかな、一枚しかないし。で、おかみさんに、ホテルしないって言ったら、ホテルしないわって言いながら、新しい新品のマスクを、これ使いなってくれたんですよね。嬉しいですよね、それね。うん。マスクの疑問が大してしまって、どうしようかと思ってたら、うちのお母さんが新しいやつをくれました。嬉しいな そうそう今回ね交通 t o トラベル使っていったんですそしたらシングルの風呂トイレ付きは なんと1泊385円交通サーベルやるなホテルに着きましたちょっとやっぱり長い道のりですが無事ホテルに着いたので安心していますこれはシングルルームなんですけども ジャイアンで予約したんですけどね、それとストサービス合わせて、今回の宿泊料金は385円となりました。385円。このところにですね、泊まれるんですからね。それはもう風呂を回って、これかちょっと飲みに行きます。一泊泊まって385円だからね、これは嬉しいよ。 最初びっくりしたもんねえ嘘でしょ僕はジャイアンを使って予約したんですけどねもうその影響もあってもっと安くなったのかもしれないけどいい旅行ができました しコロナいつまで蔓延するんだろうねこれ中世のヨーロッパで起きたペストと一緒じゃん何の対策もできずにね感染者ばっかり増えるなんでそんな菌ができてきたのかなって不思議です やっぱ自動車に行くは今はこれでビール飲むけど子供の頃はこれでご飯だったんだからねちょっと厳しいものがあったかもしれない俺一人旅が大好きで 人でこうやって鍋とつくの大好きなんですよ作家の雪宮翔太郎さんかうんあったのか、うん、あの人は 寒くなると一人で鍋をつくんですよね一人鍋をその美容師はとても美味しそうでこうやって鍋つついてると幸せですね ごいのね、すぐお腹に黙ってお腹いっぱいになるんだけど、消化がいいから、まずすぐお腹空いちゃうんですよね、夜中に。そこで我慢できるかできないかの戦いなんですよ。酢飯がうまいな ちろんね白菜もうまいけどもう肉がましてさあとはこれを一晩置いて出しとってそこに肉打ち込んでまた水溶きしますよ あうまい白菜でもこうやって食べるとすんごいうまいもんな最後のすすくいいい出汁が出てるわ俺。 待ュー、君とキュー。 マンブフズはおしですわあああ頭がすばいしね香り低いしいい鍋ですよこれはぜひ皆さんも食べてみてくださいそれではごちそうさま Thank you.